l'Arxiu d'Amsterdam, que és com popularment es coneix la documentació històrica del Comitè Nacional, amaga una història intensa, reflex de la convulsió política i social de l'Europa del segle XX. benvinguts a Sense Ficció. Avui els proposem entrar dins d'uns arxius que ens descobriran tot un món, dins d'unes caixes que van sortir d'Espanya l'any 1939 i que han estat guardades a Amsterdam des de llavors. Són les caixes d'Amsterdam, que en una Barcelona assetjada per les tropes franquistes havien de portar cap a Holanda els arxius de la CNT, el moviment sindical d'arrel anarquista. L'anàlisi de les caixes, fet pel director Felip Soler, ens mostra l'extensa trama de relacions entre diferents moviments socials que feien de l'anarquisme, la lluita contra l'Estat, l'essència del seu pensament. En definitiva, revelem la importància de l'anarquisme i de les seves múltiples manifestacions històriques. Ens acompanya al plató el director del documental, Felip Soler. Hola, bona nit. Bona nit. Què és el que ens mostren els arxius aquests d'Amsterdam? sobretot el que ens mostra és la importància de l'anarquisme català i la seva influència eh, que irradia fins a tot el món. Sobretot, evidentment, en una època en el qual es treballa 7 dies a la setmana, es treballa 11-12 hores al dia i eh, la CNT, la Confederació Nacional del Treball, planteja una lluita eh, a Catalunya, a Espanya, però també les altres organitzacions a través del món també ho fan, d'unes condicions més dignes de vida, unes condicions de treball més dignes i és quan s'instaura la jornada de 8 hores. A partir d'aquí, l'anarquia esdevé un gran enemic tant del, dels patrons com de l'Estat. I a poc a poc aquesta lluita anirà a confrontar-los fins a arribar a una lluita definitiva que és el que portarà la Guerra Civil. Doncs moltes gràcies, Felip Soler. Ara veiem el documental i després continuem conversant. Benvinguts de nou. Saludem Felip Soler, director de les Caixes d'Amsterdam. Bona nit. Bona nit. Aquest documental és un repàs històric pel moviment anarquista. Tens la sensació que aquest moviment és alguna cosa de molt del passat, que ja no té sentit el, els plantejaments que es fan al documental? En part sí i en part no. Per una banda, sí, aquestes organitzacions eh, multitudinàries amb un milió i mig d'adherents, han passat a la història, això és una evidència. No perquè la idea llibertària o anarquista hagi perdut força o no, o no que això és una decisió quasi social en aquest sentit, sinó pel fet de que la classe obrera ha desaparegut en tant que classe. Avui dia eh, no té raó de ser, però des d'aquest de, des punt de vista, és a dir, si l'obrer no, no té capacitat de lluita, no pot eh, unir-se amb una organització tan potent que finalment és el que va fer els obrers, van fer la CNT, no la CNT va fer els obrers, d'alguna manera. I en aquest documental eh, es viatja a Argentina, a Ucraïna, a Barcelona. Per què es va seleccionar aquests llocs? Per el rodatge i per explicar la història? Perquè a través de l'anàlisi de les caixes d'Amsterdam ens, en vam ens vam adonar de que eh, des de Barcelona era pràcticament el far de tots els moviments anarquistes. Des de Ferrer i Guàrdia, ja des de 1910 amb Ferrer i Guàrdia, la doctrina llibertària s'extenia a molts llocs tan, inex, tan, inex, tan poc coneguts a l'època com pot ser Ucraïna, amb el moviment de Néstor Magno, o a, a, fins a la llunyana Patagònia, en el qual també hi van haver una sèrie de revoltes eh, de caire anarcosindicalista en defensa d'unes condicions de vida dignes. I, i tot això passa, és a dir, el que, el que hi ha és una extensa trama eh, mm, internacional en el qual tot sempre passa per Barcelona i pels anarquistes de Barcelona. I l'anàlisi de, de les caixes d'Amsterdam posa en evidència aquestes relacions. A més, eh, ho posa en evidència encara la continuïtat d'aquesta relació. Avui dia, Amsterdam continua sent el gran eh, arxiu del, de la CNT i de les, del moviment anarcosindicalista, però tothom, qualsevol estudiós o qualsevol, inclús eh, filòsof que reclami de, la, de, la, de, de, de les idees anarcosindicalistes ha de passar per Amsterdam, perquè és el lloc on hi ha tota la història de, de l'anarquisme mundial. Eh, pensaves que trobaries aquesta relació de Barcelona com a far influint eh, Argentina, Ucraïna, llocs tan dispars? No, no ens ho pensàvem, això. Sabíem la importància de l'anarquisme a Catalunya, però no veiem aquesta extensa trama internacional. I, eh, per exemple, era impensable que pensar que Ucraïna es feien homenatges o l'escola ucraïnesa del, dels revolucionaris magnovistes seguissin la, les ensenyances de Ferrer i Guàrdia. O bé, semblava molt estrany que en el cas de la Patagònia hi hagués hagut eh, tot i que sabíem que hi, ha hagut una, hi havia hagut una immigració catalana molt important des de principis de segle, però com les idees anarcosindicalistes a través de Buenos Aires, evidentment, arriben a la Patagònia i com tenen present i fan homenatges a un Ferrer i Guàrdia, com un durrut i passa per allà, com molts altres dirigents anarquistes, és a dir, vas veient, finalment et trobes amb una trama relacional impressionant, fraternal, com deien ells, en el qual qualsevol anarquista que viatjava era rebut com a casa seva. I eren com una mena de, uh, entre cometes, d'apòstols, és a dir, viatjaven pel món i sempre portaven llibres, sempre editaven, sempre eh, explicaven les seves experiències, i això feia que la seva doctrina s'extenia d'una manera extraordinària en aquella època. Personalment, què ha significat l'elaboració d'aquest documental? sobretot és un gran treball perquè quan nosaltres eh, demanem a un Noam Chomsky que ens parli sobre l'anarcosindicalisme, ell es declara anarcosindicalista, o a un, a eh, un Michel Onfray, dos filòsofs de renom mundial actualment, i que ells es declaren i es proclamen anarcosindicalistes, fa pensar que hi ha unes raons històriques de base que, que, ell, que permeten que ells reclamin d'aquestes doctrines. I a més ens permet una cosa, posar el debat amb unes qüestions molt d'actualitat, és a dir, ells no fan història, ells utilitzen la història per analitzar la societat actual. Des d'aquest punt de vista és realment molt interessant aquesta conversa i ens aporta molt a nivell del documental perquè ens donen una visió molt propera de lo que és una, la història de la CNT i de l'anarcosindicalisme. Doncs eh, moltes gràcies, Felip Soler, per estar aquí al plató de Sense Ficció. Gràcies a vosaltres. A tots vostès els esperem amb la propera edició del programa. Bona nit. Bona nit.